一个人一辈子有多少次稚嫩？不管多难走的路，都是老天的馈赠。多少人对你有要求，是他们的罪证。说到了社会有钱，就不用再论辈分。小时候听着大人讲的。 是幻想，快点长大。发现了长大以后，时间快乐真的可怕。总抱怨没人懂你，总抱怨不太合理，总抱怨美好的事为什么都轮不到你。你开始带着恨，开始问为什么自己那么笨。他们说的不可能，不可能就这么认。打包了行李，坚定的飞去远方。管他的闲言碎语，我只相信我的眼光。我不看的梦想不被放在眼里。每当深夜降临，我总是会想起。 为什么总抱怨着这一切太冰冷？难道我就不该拥有过孤人的天分？或许我该勇敢，最锋利的坚韧，不敢对自己心疼那么认真。你望着天空，你看着地面，总有天你的梦想全部都会兑现。不管你失落或者是心烦。 不好听的话，总有一天也会听完。哪怕你现在正在哪个角落，这世界肯定有一个人正在期待你的发光。不管你成绩是怎样，不会嫌弃的人一直在支持着你，哪怕远走他乡。 有时候后悔，有时候会有遗憾，所以请抓住每一个对你有利的机会。当新的环境让你没有那么习惯，想想你重要的人，这会让你感到欣慰。别让你身边的人太难过了，控制住自己那自以为是又该死的脾气。别为了不值钱的面子，让你朋友对你失望。做事情该给自己留点余地。我不堪的梦想不被放在眼里。 当深夜降临，我总是会想起。为什么总抱怨着这一切太冰冷？难道我就不该拥有过人的天分？不是我该固执，在锋利的坚韧，不敢对自己心疼那么认真。为什么总抱怨着这一切太冰冷？ 难道就不该拥有过人的天分？不许我该不敢，做锋利的剑刃，不敢对自己心疼那么认真。